私の方から行かなくちゃ昇る赤いがキラキラと泣きたくなるほど綺麗だな滲む世界を越えていく何もかも捨てていくから私の中でいつも